Jebeno, svi jesite. <laughs> Kako sam se dočekao, svi, ono? da nisam. može, slušaj. Ako uspijem od Veljfa pa dolje, ići ću preko pogledat. si znači, tu. Kaj sad, plivanje i čekam ga dolje, ne?